селкинчекте эки бала отурат бир бала оор экенин билдик термелүү ыңгайсыз болууда анткени экинчи бала биринчисин салмактап жатат анда ал каршылашына жакындап жатат андан соң бир абалда доска горизонталдуу бир линияга келди балдар термеле баштады бул балдардын жаңы абалы басым күчүнүн моменти теңдеп жатат бул учурда доска тең салмактуулук абалына келди